карбон кислоталарынын металлдар менен аракеттенишүүсү карбон кислоталарынын эритмелери активдүү металлдар менен реакцияга кирет магний активдүү металлын алабыз пробиркага салабыз уксус кислотасын кошобуз Металдын үстүнө газ көбүкчөлөрү пайда болуп баштады чогултууга аракет кылабыз бир нече убакыт күтөбүз газ пробиркага толгуча күтөбүз эми пробирканы спирт шамынын жалынына алып барабыз магний менен уксус кислотасынын аракеттешүүсүнөн пайда болгон үндөн суутек бөлүнүп чыкканын